Buenas noches, Martín. Mira, yo como veo la impresión en PDF es archivo, imprimir, seleccionar aquí, guardar como PDF, guardar en Google Drive y cuando yo le doy aquí a guardar, me lo guarda aquí está. ¿Ves? No hay que descargar ni subir nada. Espero haberte aclarado algo. Un abrazo.